boss balanceın kafasıyken kara saksı Puste no kini kuani dosta papunta

वो हाँ दीदी तुम्हें हेलो कह रही है मैक्सिकन भाषा में बोला मतलब हेलो सही कहा और हम जहाँ रहने जा रहे